на канале есть вот ссылка. И там пишется канал, ну это ю, а, ВКонтакте md 519 там есть 8 видео, 8 интро. Первое, конечно, вот этот, а, второе там для Home Studio, то есть э, я буду записывать не и вот как раз вот эта заставка для Home Studio. Плюс там, там где море это будет тоже какой-нибудь какой-нибудь игрой связано. Э, эм, как бы все. Я вот сейчас сижу, э, сейчас на часах э, 18.09, 22 число, 8 месяц, 16 год, и я записываю это видео. И на, на моем я сейчас э, вижу, что мой э, видео, которое я залил вчера, 21 а, числа воскресенья, его просто э, делал еще плюс картинку к нему, поэтому опубликовал его 21, ну, картинку я делал, добавил сегодня. Ну, неважно, ночью. А, поэтому э, это видео за сейчас сколько там, не, не знаю сколько часов, но оно собрало аж 57 просмотров. Это реально круто. Э, секрет очень прост. У меня на канале 177 подписчиков. Я кидаю в Google плюс, и там собира... собираются люди и смотрят мой видео. Зачисли 77 просмотров, то еще осталось около сто двадцать. Еще 120 просмотров и все будет шикарно. Да, 120 просмотров и будет все шикарно у меня на моем канале. Как бы так. Понятное дело, что а, урок 2 рисуем альфабету для будущего мультика. Я в поиске Яндекса его пока не нашел, хотя уже еще два просмотра, 59. Вот это классно, реально. У меня раньше было на канале и 400 подписчиков. Я их не накручивал, а делал взаимно. Я подписан уже на 30 чем-то каналов Хотя и я, когда делал рубрику свою 50 подписчиков, я надеялся, что эти 50 подписчиков ко мне придут, на которую я подписался взаимно. но ну, я получил только э, мой знакомый, э, сказал, что мои видео. Я говорю, да, э, я плейлист пожелания, то, что я просмотрел, я не не закрываю, потому как бы можно посмотреть на моем канале. Я специально вышел, зашел, нашел свой канал и вот как бы вижу э, все свои плейлисты и просто и то, что мне понравилось, то, что мне понравилось э, на моем канале. Ну, когда я вхожу в канал, то видно и так для чужого тоже видно. Для тех, кто подписан, уже есть новое видео альфа и бета. Рисуем альфа и бету для будущего мультика. Плюс есть еще и меч. Ясно, я, ясно вам. Альфа-бету придумал логотип я сам. Ну, кому нравится, заказывайте. Плюс э, рекомендую не то, что канал, а интернет хороший магазин, называется МИФ. Находится он в городе Одесса, у, страна Украина, город Одесса. Э, МИФ он находится возле привоза э, торгового центра «Остров». Итак, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, никаких дизлайков, ставь лось, если ты не лось, эту фишку не тырить что еще хотела я сказать? А, хотела я сказать следующее. То, что я расскажу, как я меняю голос. Я не пользуюсь а, Sony Vegas, а, Audacity и прочих. Я просто умею менять тембр голоса. <coughs> Итак, всем привет, с вами канал МД519. <coughs> Итак, всем привет, с вами канал МД519. Итак, всем привет, с вами канал МД519. Итак, всем привет, с вами канал МД519. Итак, всем привет, с вами канал МД519. Оцените мой, мой фон, оцените. Нет, я где моя прическа, я, я у Иванга ее не перел, она у меня еще появилась, когда мне было 16 лет не, ва не важно. То есть, если кто-то увидит это видео и скажет, что я стырил прическу из Ивангая, то есть я ошибаюсь, я не копирую Ивангая, поэтому я на него даже не похож, хотя, я, хотя, иногда, иногда бывало, притворялся им. Ну, то есть, как притворялся, просто, ну, Ивангаем быть круто. Ивангай, если ты видишь это видео, там есть одно видео, там, где показано нет, его еще вспомнил. Или в алфабете. А нет, там, где рисую меч, я нарисовал твой арт. Правда, не на цветной бумаге, а просто в тетради, карандашом, ну, если захочешь, оцени. Поставь лайк под этим видео. Так. It's usually a а, и плюс в следующей рубрике я расскажу, как выбирать музыку из фанатеки Ютуба, а так, чтобы не нарушить авторское право, за что я чуть и не попал. Не попал. Ну, и меня, как я говорил, ну, мне все нормально, мне разрешили э, песню Утесова, поэтому я могу не палится на этот счет и не монетизирует мое видео. Кто хочет так, подписывайся на канал, ставь палец вверх, спрашивай меня, подписывайся в группу ВКонтакте Тупай. Подписывайся на меня в ВК или, или делай запрос ВКонтакте. Я добываю, добавляю всех. Я не Иванга, я не Саша Спилберг, я не Иван Русской. Да, Ивангай, ну, имею в виду Иван Русской. И кому не секрет, э, в предыдущих видео я уже говорил, что меня добавил... Э, нет, еще не говорил я. Э, а думаю сказать, э, меня добавил Олег... Олег Ворон... Олег Воронцов. Это тот... Это тот самый видеоблогер, который снимает видео про делать три штуки на заказ. Да пару видео сейчас у него есть. Я, конечно, после этого видео залезу на YouTube и начну смотреть его видосы. И потом, может быть, сниму видео каким-нибудь так. Ему ну, покажу, что я их смотрю. Они мне очень, очень нравятся. Подпишись на канал, ставь палец вверх. Всем пока. Также, если хочешь такую ценить, я попал ее в городе Винница, в Умане. лихач. Big Playhard Energy. Это название э, этой фильма «Футбол». Ладно, мне нравится, у меня синие джинсы и синий пояс. Короче, все круто, все зашли. Я вам показываю. Так, Иван Гай. Всем bye-bye. пока евангайцы. Пока подпишись на канал, ставь палец вверх, ставь лось, если ты не лось. Всем пока, до новых встреч. Смотрите мои новые видео.